Sanjao sam, još ima dobrih ljudi, tragao sam Ali im se trag izgubi, želio sam Da s jutrom osvane nam sunce, bolji dan Molio sam, čeka nas bolje sutra, dobar je plan Kad pogledam unutra, sigurno znam s druge strane horizonta živi sam Svijetu nisi dužan ti ništa donijeti Jedino si čovjek kad možeš voljeti Kao hero Kao hero dwoje. Svijetu nisi dužan ti Ništa donijeti Jedino si čovjek kad Možeš voliti